diarahin If I bleed taken back to this world of fear There was nothing I could do If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't just so far from here Focused on my own way With never looking back To those who lived in fear There was nothing I could do There was nothing you said That could make me realize model bumper untuk mobil Grand Max ini saya menggunakan besi pelat mungkin bisa menginspirasi sobat semua yang ingin memodifikasi atau variasi mobil pick up Grand Max jadi terlihat mobil terlihat pendek sobat semua lihat ceper tuh yang punyanya tuh bu lagi dipandang-pandang tuh Oke para sobat semua jangan lupa like dan subscribe channel saya ikuti selalu video-video saya selanjutnya dalam berbagi keterampilan dan yang lainnya terima kasih sobat